Я знаю случаи, вот даже отсюда, здесь, вот, конечно. Ходит ребенок в школу, э, отметки по родному языку плохие. Ему дома говорят, слушай, говорит, ну как так, ты по нашему языку это сомнил. И вы знаете, ребенок говорит, а он мне не нравится. Видите, как работала система? Чего нам сейчас удивляться, что поддерживает э, страну агрессоры? Вот. Но ну, это семена. У нас колхозное мышление до сих пор. Колхозов давно нет, а мышление колхозное осталось. Vasile Malcev este directorul Muzeului de Istorie și Studiere a Ținutului din orașul Vulcănești. Este găgăuz de etnie, iubește limba și cultura sa, dar nu numai. Războiul din Ucraina l-a luat pe nepregătite. L-a simțit extrem de aproape când uh, obuzele rusești au căzut la doar 20 de kilometri distanță de Vulcănești. S-a revoltat când a văzut cât de mulți găgăuzi aleg să ia parte agresorului. În acest material vorbim despre istorie, limbă, umanitate, dezamăgire, dar și puterea de a rămâne tu însuți acolo unde mulți preferă să nu o facă. Я уроженец э, города Вулканешта, ранее это было ПГТ Вулканешты, то есть поселок городского типа. Я вырос в гагаузской семье. Я хочу вам сказать, что очень благодарен родителям, что они дома говорили со мной на родном языке. Вот именно из-за этого я сейчас э, очень хорошо знаю свой родной язык, гагаузский язык, э, владею с ним. А, это юнисёс, это префация, да. А, а как русском? А предисловие. И у меня, в принципе, нет таких проблем, как у других э, моих земляков, которых практиковался русский язык в семьях. Как это ни странно, это парадокс, когда в гагаузской, пускай болгарской, другой семье, э, там практиковали русский язык. У нас, кстати, проблема словарей. Вот мы живем в Гагаузии, вы знаете, словарей фактически нету. Вот как парадокс. Вот дети в школах учатся, им некуда смотреть. Вот он хочет перевести, тем более, что вот это Э, тенденция э, последних лет, что все больше и больше русеют гагаузы. А вот ему задание на гагаузском языке, предложение сделать. А если он не знает? Он спрашивает у мамы, а мам, маме откуда знать, если она толком не знает свой язык? Гагаузделями снерда. Но где наш гагаузский язык? Что это такое? И что вы хотите, если преподаватели уже гагаузского языка, не химии, не, фило, э, не хи, биологии и так далее, уже они между собой не говорят на гагаузском языке, о чем мы тогда можем говорить? Это в сознании должен быть какой-то перелом, но я не знаю, когда этот перелом может наступить. И проблема в том, что это парадокс. 30 лет существует Гагаузия, 30 лет. За 30 лет фактически никаких изменений, даже еще хуже, падение ситуации с гагаузским языком. Да, его преподают в школах, в лицеях, не знаю, в гимназиях. Э, да, там олимпиады проводят, а толк от этого какой? Какой толк? И э, э, эти дети э, между собой, если общаются, общаются на русском языке. Почему не общаются на гагаузском, на родном? И я знаю даже случаи, вот даже отсюда, здесь, в конечно, ходит ребенок в школу, ну, это где-то в средний класс, кажется, а, и отметки по родному языку плохие тройка, э, ну, э, я, видишь, по-старому сказал, это где пятерка, где шестерка. Ему дома говорят, слушай, говорит, ну как так, ты по нашему языку это сам не. И вы знаете, ребенок говорит, а он мне не нравится. До чего же мы дожили, что в семьях гагаузов детям не нравится их же язык. Самолет A Russian missile strike on Sunday wiped out the top floor of an apartment block in the city. Ну, 24 честно сказать, э, был обыкновенный день. Обыкновенный день. Как говорят, проснулся, поел, отправился на работу. День проходит как день. И тут э, стали так люди кое-какие знакомые заходить, спрашивают, ой, ты знаешь, что там в Украине, что там начинает твориться, типа там какие-то бомберды. Говорю, да ладно, говорю. Ну, не верю я. Кто-то может бомбардировать, кто-то может стрелять, я без понятия. И значит, что я в тот день, но вечером, думаю, «А ну-ка я посмотрю, что, что делается в мире. Захожу в интернет. CCTV shows Russian military vehicles crossing the weeks of intense President Putin has chosen a premeditated war. Как захожу в интернет, я в шоке. Ужас. Там э, даже карту, кто-то поставил карту Украины. Вся карта в этих красных точках. Я был шокирован тем, что ладно, там э, приграничные области. Вот там, где ДНР, ЛНР, та сторона. Я, я там как-то еще, может, у меня реакция была бы не такая. Но когда я увидел, что ракеты долетели аж до Львова, до Западной Украины, я говорю, что творится? Я говорю, что, что происходит в этом мире? Что это там, э, Путин с ума сошел, что ли? Вообще шизофрения полная. Но ну, извините, в наши дни э, э, мирная жизнь, все нормально живут. Ты начинай бомбардировать э, чужую страну. Зачем? Это сколько, смотрите, это трагедия длится, по сей день длится эта трагедия. Мы под боком, если тут Измаил вдарили. А где гарантия? По Болграду не ударят? Где гарантия? Всего 19 километров от нас. А где гарантия, что один из этих э, ненормальных снарядов, они же, кто знаем, с управлением как, не залетит в конечно, в какие-то наши дома, не разбомбит? Тоже вопрос. Никто об этом, наверное, не думал. У нас, в принципе, и так общество было политически разделено до этого и до войны. Это вы сами знаете, я думаю. А эта война показала, что, оказывается, и в этом плане тоже разделено. Люди думающие такие, прогрессивные, они, конечно, поддержат Украину поддержит Украину, потому что ну как можно поддержать агрессора? Как можно поддержать того человека, который бьет другого человека? Вот в реальной жизни, вот мы видим, один мощный громила избивает э, поменьше человека, и ногами где пинает, где его и дубинкой мочит. И мы, значит, будем хлопать «Браво!» тому, кто избивает. Да? Я э, буквально вчера прочитал. Вне пределов Украины уже 8 миллионов жителей Украины. 8 миллионов. У мене тут дома летают ракеты. Вон. Полетела. Так глупо была задумана, знаешь, вот эта егида денацификация, демилитаризация, там еще бандеровцев приплели. Какие бандеровцы? Я вам скажу честно, был период, я, э, мне, мне пришлось поездить по Украине. Я лично таких нацистов, бандеровцев нигде не встретил. Нигде их не видел. Да, вот по телевизору показывали те знаменитые кадры, вот это их шествие, не знаю что. Но извините меня, радикалы есть в, разной, в разных странах. В разных. В России, знаете, вот почему-то никто не говорит, сколько э, этих же э, нацистов, э, настоящих нацистов в России. Питер полный ими. Эти, ну, знаете, скин, э, называют их по-другому, скинхеды. Э, вы знаете, э, это не секрет, что у нас, у большинства началась паника, паника у людей. Что будет дальше? Люди стали снимать деньги со счетов. Валюта пропала. Даже уже трудно было найти, да, евро, там, доллары, там, это самое. Люди стали скупать на всякие пожарные, там, им, ну, чтобы поехать, да, в случае чего поедешь в Европу, там, деньги-то. поехать? А кто куда? У кого-то, допустим, знакомый в Германии, у кого-то там во Франции, Испании. В Европе, не в, в России. В Европе, Европе. А в России, ну, знаю, может, кто-то и в России. Я не знаю, я таких, у меня таких знакомых нет, то есть не попадалось, чтобы говорили, вот сейчас мы хотим поехать в Россию. Я лично не встречал. А, я стал искать, я, я, и у меня тоже взяла паника. Знаете, это вот как принцип домино. Вот идет так по нарастающей. Я человек сам по себе спокойный. Но вот эта вот, э, всеобщая паника стала захватывать и меня. И вы видели, как штурмовали люди вот эти магазины наши. Раскупали все подруг под, под чистую, э, мешками покупали там и рис, и гречку, макароны и так далее. самое, вы бы видели, там хозяева магазинов не успевали машины из Кишинева э, привозить товар. А особенно никогда не забуду, почему-то ажиотаж пошел солью. Соль стали раскупать прямо как, даже мне, парнишка у меня знакомый, работает так в магазине там, и говорит, так, Дмитрич, слушай, давай, э, если нужна тебе соль, нужна, иди покупай, потому что уже заканчивается, уже заканчивается. Ну что делать? Подумал, подумал я. Ну, дома есть у меня немножко, еще я покупал как-то мешок еще раньше. Ну, соль же хватает долго. Думаю, дай-ка я куплю на всякий пожарный. В моем понимании это бессмысленная война. Очень она э, ловко дирижирует. Она, знаете, во-первых, она бессовестная, она подкинула э, вот такие идеи, такие как бы считались святыми там, для многих поколений. Это значит, Великую Отечественную войну приплела сюда, Георгиевскую ленту приплела сюда, еще э, привязала НАТО сюда, но нашим же людям много не надо, только услышат НАТО, все, уже это конец света. Ну, НАТО, НАТО, это военная организация, там э, занимается своими делами, своими э, военными, все такое. Это... Причем здесь НАТО? Да, она помогает оружием, это факт. Мы не будем... Но, с другой стороны, это что значит? Э, э, пускай она не помогает, и пускай э, Россия полностью стерет лица земли Украину. Ведь э, Украине надо чем-то э, защищаться. откуда она возьмет оружие? Это же логически, это элементарно. Откуда Украине взять оружие? <laughs> Не из той же России, которая с ней воюет, ведь правда? Почему в мозгах наших людей они никак не могут уловить, что украинцы чего воюют, они защищают Родину? Еще проблема, что у наших людей нет ощущения Родины. Вот не дай бог, завтра война. Кто из гагаузов возьмет оружие и будет защищать Молдову. Дай Бог, если из 100% 10 будет. Суфлетул мел амаджит, лакримеле ну саускат. Я считаю, что вот как мы живем, кстати, мы живем очень хорошо в плане свободы. Да потому что я переписываюсь с друзьями, даже взять ту же Беларусь, это мраки какие. Мне что пишут друзья из Беларуси, это хоть стой, хоть падай – Э, нам э, будем кусать локти себе, если, не дай бог, у нас будет такая ситуация, как у них сейчас. Если человека только за то, что он ставит лайк на программу, видео, которое не угодно официальной политике, его увольняют с работы, а за подписку и в тюрьму сажают. То что говорить об остальном? Люди, отсюда. За Россию, за действия России или все-таки больше за как бы поддержку Украины? Тут, понимаете, немножко э, разное. Конечно, э, логически ни один человек как бы э, войну поддерживать не может. Вот вообще в норме. Но если исходя из ситуации, вот как я наблюдаю, большинство поддерживает от России. Это какой-то парадокс. Какой-то парадокс. Вот это я не могу понять. Да, я понимаю, у многих там родственники. У многих родственники, да, вот эти родственные связи. У кого-то там сын уехал в свое время, дочь э, уехала, э, учились там, остались, э, женились, там семьи создали. Значит, связка родственная, да. Потом кто-то сам там учился или работал в России. Да, немало здесь вулканистов, которые работали в свое время в России. Срабатывает вот жизнь в Советском Союзе, да. Она сильно, тем более ведь у Путина какая идея у него там была? Типа воссоздание Советского Союза. Но это, говорю, билиберда. Билиберда, потому что, во-первых, времена поменялись, люди поменялись, общество поменялось, уже люди другие, мир другой. Я не могу понять, неужели этот человек своими мозгами не может понять, что мир другим стал, и ну не будет тебе второго Советского Союза никак. Но ну а что, будем, и вот так будем создавать э, мечом, огнем? Что за страна будет такая, которая построена на костях, на крови? Что за Советский Союз такой будет? Мне такого Советского Союза сто лет даром не надо. Построенного на крови. Пропаганда имеет сильную роль, очень сильную роль но э, тут еще знаете, что связано? Этот э, принцип толпы. То есть мало кто решается думать не так, как остальные. И вот, допустим, вот большинство, вот большинство, вот Путин молодец, правильно делает. Сейчас он этих, ну как популярное слово Бандера стало, сегодня сейчас у них разбомбит, все такое. Но извините, ребят, у меня свое мышление. Колхозов давно нет, а мышление колхозное осталось. Гагаузия как большой колхоз. Это когда кто-то думает за тебя? Да. И когда ты э, думаешь как другие, не как ты, личность, индивид. Не Вы что? Телевизор у нас в э, некоторых работает как радиоточка. Может, целый день там. я вот смотрю, э, куча каналов. Куча каналов, знаменитый вот этот Соловьевский канал. Какой он? «Россия-1», кажется, да? Ну, я скажу, я больше пяти минут Соловьева не выдерживаю. Вот этого человека прет такая агрессия, я не могу передать словами. И опять, какие они двуликие вот эти вот, которые в России, значит, ты против Запада, да? Хорошо, это твое дело личное, ты против Запада. А вопрос другой. А какого рожна ты на этом гнилом Западе свою виллу имеешь? Ты же против Запада. Почему ты не где-нибудь э, в Мураме или в Рязани такую же виллу? Что ты потерял на Западе? А дети этих первых лиц России, что они потеряли на Западе? это двуличие. То же самое двуличие здесь, у нас э, на юге. Ну, я не могу говорить только про гагаузы, это подряд. И гагаузы, и, кстати, и молдаване, э, и болгары, все. Все жители, значит, э, с одной стороны, вы, вот, Путин прав, туда-сюда, этот, этот Запад, и, типа Европа. Вот сейчас же вот то, что Санду объявила, что подачи в Евросоюз, и тут Сильвия говорят, вот жители не хотят Евросоюз. А извините, дорогие, а что вы потеряли? в Евросоюзе, что вы там потеряли, э, а что там, этот работает в Греции, тот работает в Испании. И если вы против Евросоюза, что вы там потеряли? Ну почему ездите в РФ? Езжайте в Россию все. Оставьте Европу в покое, если вы против Европы. Езжайте в Россию. Но это я называю двуличием. Больше ничем.